А на том же самом месте. А, <laughs> не могу. Со мной что-то не так. Э. Oi. Серьезно? Вот ты, мать твою, серьезно. Как? Как? Я мисанул там. А Даже ПП дали, ну чё это? Я думаю, за нее вообще ничего не дают, если с такой комбо будет проходить. Это же бред. Ай. Прикол в том, что я его сейчас паснул. и опасно это дерьмо. С нофейлом. При этом я не могу без нофейла опасность. Все как обычно. <laughs> Твоишь налево. Я пасну это дерьмо с ноуфейлом. Нет! Что я делаю? О, господи. Что со мной не так? Я опять не довел. А! Я сегодня хоть что-то кашну. Несса Шоу. Привет, привет. Мамус Оксиджен. О, господи. А. Всего 4 ПП дали. Вообще никуда не идет. Ah! Bullshit! You didn't convince me! Let me see your real warping! Ah!